እዚህ በራእይ 21 ውስጥ የምንመለከተው በጣም አስደናቂ ነገር ቁጥር ስድስት አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ፣ ለተጠማ ከህይወት ውሃ ምንጭ እንዲያው እሰጣለሁ ይላል። ድል የሚነሳ ይህን ይወርሳል፣ አምላክም እሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። ትልቁ ሀብት ማለት የዘላለም ውርስ የዘላለም ውርስ ምንድን ነው ቢባል የእግዚአብሔርን አባትነት ማግኘት ነው። በጣም ድንቅ ነው በእውነት የእግዚአብሔርን አባትነት ምን ከዚህ ሌላ ምን ይገኛል? እውነት ይህንን ትምህርቴን የተከታተላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች አባቴ አባ አባት ብላችሁ የምትጮሁበት የልጅነት መንፈስ ከእግዚአብሔር መቀበል እጅግ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ የተባረከ ህይወት ነው ማለት ነው። ድል የሚነሳ ይህን ይወርሳል ይላል። ዳሩ ግን የሚፈሩ አሉ እኮ እግዚአብሔርን በአባትነት ለመጥራት የሚፈሩ አሉ፣ የማያምኑ አሉ፣ ርኩሳን ሰዎች አሉ፣ ነብሰገዳይ ገዳይ ሰዎች አሉ፣ ሴሰኛዎች አሉ፣ አስማተኛዎች አሉ፣ ጣዖት የሚያመልኩ አሉ። የሐሰተኞች ሁሉ እድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ውስጥ ነው። ይኸውም ሁለተኛ ሞት ነው ይላል እና እኔ ይሄን መልእክት ሳስተላለፍላቸው አትፍሩ ነው የምላችሁ። በተለይ ተመልከቱ እዚህ ቦታ ላይ አስማተኛ አስማተኛና መተተኛ መተተኛና ጠንቋይ ጠንቋይና ቃልቻ ቃልቻና ቃሊቲ መተተኛ ሟርተኛ ፈልፈልቱ መስተአብድ መስተፋቅር መስተቃትል የተለያዩ አይነት መስተዎችን የሚሰሩ የጥንቆላ ስራዎችን የድግምት ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች እነኚህ ከአስማት ጋር ከመናፍስ ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች እነኚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን አባትነት አይቀበሉም። ተሸውደው ግን የሰይጣንን አባትነትና የሰይጣንን አታላይ አምላክነት ይቀበላሉ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ አራት አራት ላይ የዚህ ዓለም ገዢ እንደተባለ የእሱን አምላክነት ይቀበላሉ ማለት ነው። ዘጠኝ ቁጥር ላይ ሰባቱም ኋለኛዎች መቅሰብቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ ወደዚህ ና የበጉን ሚስት ሙሽራይቱን አሳያሃለሁ ብሎ ተናገረኝ። በመንፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረዥም ተራራ ወሰደኝ። የእግዚአብሔርም ክብር ያለባትን ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ። ብርሃኗም እጅግ እንደከበደ ድንጋይ እንደ ኢያስጲድ ድንጋይ ሆኖ እንደ ብሪሌ የጠራ ነበረ። ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት። አስራ ሁለት ደጆችም ነበሯት። በደጆቹም አስራ ሁለት መላእክት ቆሙ። የአስራ ሁለቱም መላእክት የእስራኤል ልጆች ነገዶች ስሞች ተጽፎባቸው ነበር። አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባህሏ እንደተሸለመ ሙሽራ ሆና ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ አይደለም የሚለው እና የዚችን ከተማ በጣም የተለየች ከተማ ነች። የዚችን ከተማ የውስጥ ውበት የውስጥ ውበትና መልክ አስቀድሞ ሴጣን ከመውደቁ በፊት ይገዛበት ከነበረው ጋር ትንሽ አወዳደር ልነግር ላስተላልፍላችሁ እሞክራለሁ። እቺ ከተማ ቁጥር 17 ላይ ቅጥሯን ለካ 144 ክንድ በሰው ልክ እርሱም በመልአክ ክንድ ቅጥሯም ከኢያስጲድ የተሰራ ነበር። ከተማይቱም ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረች። የከተማይቱ ቅጥር መሰረት በከበረ ድንጋይ ሁሉ ተጊጦ ነበረች። ፊተኛው መሰረት ኢያስጲድ፣ ሁለተኛው ሰምፔር፣ ሶስተኛው ኬልቄዶን፣ አራተኛው መረግድ፣ አምስተኛው ሰርዶንክስ፣ ስድስተኛው ሰርዲዮን፣ ሰባተኛው ክሪስቶሎቤ፣ ስምንተኛው ቢረሌ፣ ዘጠነኛው ወራውሬ፣ አስረኛው ክርስፕራስስ፣ አስራ አንደኛው ያክንት፣ አስራ ሁለተኛው አሜቴስጥኖስ ነበር ብሎ ይናገራል። እስቲ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ወርቅ ሲባል ወርቅን ብዙዎቻችን የምናውቅ ይመስለኛል ከአዳጊ ልጆች በስተቀር እንግዲህ ትንሽ ልጆችም ያውቃሉ መሰረቱ። ብር ሲባል ወርቅ ብርን ያውቃሉ። አልማዝ ሲባል ትንሽ ትንሽ ብዙም አይደለም አልማዝ የሚታወቀው። ግን እነዚህን እስቲ ተመልከቷቸው። አሁን ትልልቅ የሆናችሁ ሰዎች ኢያስጲድን አይታችሁ የምታውቁ እስቲ ሰምፔርን አይታችሁ የምታውቁ ኬልቄዶን የሚባሉ እጅግ የከበረ እንቁ ነው። ከወርቅ እኮ በጣም በጣም በጣም የከበረ እንቁ ነው። ይሄ አይታችሁን ታውቃላችሁ። መረግድ፣ ኬልቄዶን፣ ሰርዶንክስ፣ ሰርዲዮን፣ ክሪስቶሎበ የሚባሉት እነዚህ አሁን አስራ ሁለቱ ደጆች የተሰሩባት የተመሰረቱባት ከተማ ነች ማለት ነው። እነዚህን አይታችኋቸው ታውቃላችሁ። አሁን ይሄ እኔ እጅ ላይ ያለ ይሄ ወርቅ ሰዎች የሚያንጠለጥሉት ወርቅ color ኡ ምን አይነት ነው? ወደ ቸኮሌት፣ ወደ ቢጫ ወርቃማ color አይደለም የሚጠጋው? ስንት color አለው ወርቅ? ከላሩ ስንት ነው? አንድ አይነት ነው? ሁለት አይነት? ሶስት አይነት ነው? አንድ አይነት ነው የምናውቀው ከለር። እነዚህ ግን እነዚህ እንቁዎች በጣም የሚገርሙ ናቸው። ለምሳሌ አሁን አንዱ ለምሳሌ መረግድ መረግድ የሚባለው የከበረ እንቁ ልክ የእግዚአብሔር ዙፋን የተከበበበት በራእይ ምዕራፍ አራት ከአንድ እስከ ሶስት ስንመለከት የእግዚአብሔር ዙፋን መርግድ የመሰለ ቀስተ ደመና አይደለም የሚለው መርግድ ማለት አረንጓዴ ማለት ነው። አረንጓዴ color እስቲ አስቡ። የተለያየ ደረጃ ይኖረዋል አረንጓዴ። ከአስራ ሁለቱ ደጆች ውስጥ በሰማይ ያሉ ያለችው ኢየሩሳሌም አንዷ መሰረት አስራ ሁለት መግቢያ ደጆች አራት አሉ። የመጀመሪያው መረግድ ነው የሚሰራው። ሰርዲዮን የሚባለው እንደ ደም በጣም ቀይ የሆነ ደም ምን አይነት color አለው? ጥቁር ደም እኮ አለ አይደለም? አንዳንዴ color ኡ ምን አይነት ነው? እንደ ደም በጣም ደማቅ ቀይ ማለት ነው። ሰርዶንክስ ውሃ ሰማያዊና አረንጓዴ እንደ ደም በጣም ቀይ የሆነ ቅልቅል። እስቲ ይህን color አስቡ። ውሃ ሰማያዊ አለ፣ እንደ ደም በጣም ቀይ የሆነ አለ። ውሃ ሰማያዊና በጣም እንደ ደም ቀይ የሆነ ሲቀላቀሉ ምን አይነት አስደናቂ color ነው የሚፈጥረው? ሰምፔር ደግሞ ሰማያዊ ነው color ኡ። በነገራችን ላይ እነኝህን በደንብ ለማወቅ ከፈለጋቸው የቅዱሳን በአየር መነጠቅ የሚለው መጽሐፌ ላይ ባለፈው ጊዜ ከመነጠቅ መጨረሻ ላይ ማብራራት ነበረብኝ። እሱን አንድ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። እሱ ላይ ልታነቡት ትችላላችሁ። ሰንፔር ሙሉ ሰማያዊ ነው ሰንፔል የሚባለው። ቢረሌ ደግሞ ውሃ አረንጓዴ ነው። ቢረሌ የሚባለው የከበረ እንቁ ምን አይነት ነው? ውሃ አረንጓዴ ውሃ አረንጓዴ ነው። ኬልቄዶን የሚባለው ደግሞ ሰማያዊ የሆነው ደብዘዝ ያለ ነገር አለው። ሰማያዊነት አለው፣ ደብዘዝ ያለ ነጭ። እንደገና ጥቁር ደግሞ በጣም ደማግ ጥቁር አይደለም፣ ግን ጠቆር ያለ ነገር አለው። ቡናማ color አለው። የኬልቄዶን ሰማያዊ ቀለም አለው፣ ነጭ ቀለም አለው፣ ጥቁር ቡናማ ቀለም አለው፣ ቀይና ቢጫ። እስቲ ይሄ ይሄን ኬልቄዶን ይባላል ስሙ። ኬልቄዶን ሰማያዊ color፣ ነጭ፣ ጥቁር ቡናማ፣ ቀይ እና ቢጫ በጣም ደስ አይልም ይሄ ህብር? ክሪስቶሎቤ ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ እና ወርቃማ ነው። ክሪስፕራስስ ቢጫ ነው፣ አረንጓዴ ነው፣ እንደገና ሰማያዊ ነው። ወራውር የሚባለው ፈዘዝ ያለ አረንጓዴ ቢጫ ነው። ያክንት የሚባለው ደግሞ ቀይና ቢጫ ነው። ቀይ color ና ቢጫ color አብሮ ሲሆን ይታያል። ይሄ መለኮታዊ የሆነው እግዚአብሔር ሰማይቱን ኢየሩሳሌም የሰራባት ማለት ነው። እነዚህ የከበሩ እንቁዎች እነዚህ የከበሩ እንቁዎች አሁን በሰማይ ነው። ከተማይቱ ያለችው በሰማይ ነው። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ሲፈጠር ግን ያኔ ትገለጣለች ይቺ ከተማ። እነኚህ የከበሩ እንቁዎች ግን ድሮ ድሮ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ላይ ሳጥናኤል ሰይጣን ከመባሉ ዲያብሎስ ከመባሉ እባብ ከመባሉ በፊት በምድር ገጽ በኤደን ገነት ገዢ በነበረበት ጊዜ ልብሶቹ ነበሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። በሉር ያክንት ኬርቄዶን እሱን ጥቅስ ማንበብ አለብን። እስቲ ትንቢተ ሕዝቅኤል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ ሀያ ስምንት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 11 የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ የሰው ልጅ ወይ በጢሮስ ንጉሥ ላይ ሙሾ አሞሽተህ እንዲህ በለው። የጢሮስ ንጉሥ ሁለት መልክ አለው። አንዱ ስጋ የለበሰው ንጉሱ ነው ጢሮስ፣ የጢሮስ ንጉሥ ፕቶሎሜ ሁለተኛውን ይመስለኛል ይባላል። ሁለተኛው የጢሮስ ንጉሥ ሰይጣን ነው፣ ሳጥናኤል ከበስተኋላው። ይሄ the law of double reference የሚባል አለ። triple reference ም አለው መጽሐፍ ቅዱስ ስናጠና ስታጠኑ አንድ አንድ አረፍተ ነገር ነው፣ ግን ሶስትና ሁለት ትርጉም ይኖረዋል። አሁን እዚህ ጋር ለጥሮስ ንጉስ እንዲህ በለው ሲል የጥሮስ ንጉስ ሁለት ነው፣ dual nature ያለው አንደኛው የጥሮስ ንጉስ ስጋ የለበሰው ነው፣ ከበስተኋላው ደግሞ ያለውን ነው የሚያመለክተው። እሱ ጋር ስትመለከቱ እንዲህ በለው ይላል። ቁጥር 12 የሰው ልጅ ሆይ በጥሮስ ንጉስ ላይ አሞሽተ እንዲሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጥበብን የተሞላ ውበቱ የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ እሺ ጥበብን የጥሮስ ንጉስ ጥበብን የተሞላ ሊሆን ይችላል፣ ግን የውበት መደምደሚያ መሆን አይችልም። ይሄ ቁንጅና perfect ሞናሊዛ እንደሚባለው ማለት ነው። የውበት ቁንጮ የነበረው መልክ የነበረው ሳጥናኤል ነበረ። መቼ? ከመውደቁ በፊት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቁጥር 13 በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበርህ። ይኸው ይሄ ባለፈው አራት አይነት ገነት አላልኳችሁ? ከአራቱ ገነቶች ወደ መጀመሪያው ነው አሁን የመጣሁት። እዛ ሳጥናኤል ይገዛ በነበረበት ጊዜ ምን ይላል? የከበረ እንቁ ሁሉ አንደኛ ሰርዲዮን፣ ሁለተኛ ቶጳዚዮን፣ ሶስተኛ አልማዝ፣ አራተኛ ቤረሌ፣ አምስተኛ መረግድ፣ ስድስተኛ ኢያስቤድ፣ ሳምፔለ፣ ስምንተኛ በሉር የሚያበረቀርቅ እንቁ ወርቅ ልብስህ ነበር። የከበሮህና የእምቢልታ ስራ በአንተ ዘንድ ነበር። በተፈጠርክበት ተዘጋጅተው ነበር። አንተ ልትጋርድ የተቀባ ኪሩብ ነበር። በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራዬ ላይ አኖርኩሁ። በሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስ። ከተፈጠርክበት ቀን ጀምረ በደል እስኪገኝብ ድረስ በመንገድህ ፍጹም ነበር። ይሄ ሳጥናኤል ነው። የጥሩስን ገዢ አይደለም እንደሚለው በንግድ ብዛት ግፍ በውስጡ ተሞላ። ቀጥሎ ደግሞ ከሰይጣን ጋርና ከጥሮስ ገዢ ጋር ያያይዛል። አያቸው አንቸው እሺ ጥያቄ ልጠይቃቸው። ባለፈው እንደነገርኳቸው geographically የመጀመሪያው የኤደን ገነት ሳጥናኤል የገዛባት የት ነው አልኳችሁ? ኢትዮጵያን፣ ሱዳንን፣ ግብፅን፣ ዩጋንዳን፣ ሩዋንዳን፣ ኬንያን፣ አረብ ኢመሬትስን፣ ሱዲ አረቢያን ምናልባት ፓኪስታን ጠረፍ ላይ ኢራቅን ኢራቅን ኢራንን ዮርዳኖስን እስራኤልን እነ ኢራቅ እነ ኢራን ነኝ ሊነካካቸው ይችላል። መሬት በተሰነጠቀችበት ጊዜ እስከ ማዕከላዊ አፍሪካ ማነው አሜሪካ እስከ ደቡብ አሜሪካ ጥግ ድረስ ሄዷል ይባላል። ይሄ የተሰነጠቀው ገነት ምድር በተናወጠች ጊዜ እግዚአብሔር ባናወጠው ጊዜ ያን ጊዜ ያን ጊዜ እንደየ የከበሩ ዕንቁዎች ድብልቅልቅልቅልቅ አሉ ማለት ነው። አሁን እኔ ከኤርትራ በስተቀር በመላው የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች ለዚህ ለወንጌል አገልግሎት ዙር ያለ በዞርኩባቸው ቦታዎች ላይ የተለያዩ ከለር ያላቸው የአፈር አይነቶች አይቻሉ። በጣም ይገርማል። አንድ ጊዜ አሁን በፍኖተ ሰላም በኩል አድርጌ አቋርጠን ወደ በቡሬ በቡሬ ወደ ታች ወደ አገምሳ ወደሚባል ስፍራ ስንሄድ የሆነ ስፍራ አቋርጠን መሄድ ነበረብን። ስንሄድ ቀይ አፈር መኪናችን ሲሄድ አቧራ እያበነን ነበር የሚሄደው። አቧራ ሲያመን ቀይ አፈር ነበር። ያ ቀይ አፈር ከመቶ ዓመት በፊት ይሁን ከሁለት መቶ ዓመት በፊት ከሶስት መቶ ዓመት በፊት ይሁን ለምን ነበረ? ምንድን ነው ቀይ ያደረገው? ይሄንን እናንተ መለሱ እኔ መመርመር አልቻል አርኪኦሎጂስት አደርኩ። ወደፊት ግን ይህን ለምትመረምሩ አርኪኦሎጂስቶች በር ከፍታለሁ። አንድ ሁለተኛ በጊምቢ በኩል አድርጌ በጅማ በኩል አድርጌ ወደ ጊምቢ ሲሄድ ተራሮች አሉ። ተራራው የተሰነጠቀው መንገድ ከተሰራ በኋላ የተለያየ አይነት ፈሳሽ ቀላጭ ነገር እንደነበር ያሳያል። ወደ ለምሳሌ አሁን አገምሳ ወደ ኪረሙ አካባቢ ስትሄዱ እብነ በረድ አለ። ነጫጭ እብነ በረድ ነው። ሲቆረጥ ማለት ነው። በማሽን ሲቆረጥ ድንጋዩ ይወጣል። ድንጋዩ ይወጣል። ድንጋዊ ይታያል ማለት ነው። ነጭ እብነ በረድ ነው። ድሮ ምን ነበረ? ፈሳሽ በነበረበት ጊዜ ምን ነበር? ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው? ይሄ በጣም ሊመረመር ይገባል ወገኖች። ሌላ ወደ ግንደበረት የሚባል area ስሄድ ምን አየው መሰላችሁ? ጠጠር ድንጋይ ፍርፍር የሆነ ድንጋይ አይቻለሁ። ፍርፍሩ ድንጋይ ግን ነጭ ነው። ታውቃላችሁ? ፍርፍር ድንጋይ ታቀላቸው ጠጠር ነጭ። ድሮ ምን ነበረ? እንደገና በዛው በግንደበረት area ላይ ስሄድ የተከመሩ ትንንሽ አፈር አፈር ጉች ጉች እንደ ኮረብታ ኮረብታ ኮረብታ አረንጓዴ አፈር አይቻለሁ። አፈር ነው ግን አፈር ነው ግን አረንጓዴ ነው። ድሮ ምን ነበር ይሄ አረንጓዴ color ከየት መጣ ብዬ ስጠይቅ ወደ ብዙ ነገሮች ይሄዳል። ይሄ እንግዲህ ጂኦግራፊ አንዳንድ የሚመሪ archaeologist ኦች መርምረው የሚያገኙት ነበር። አሁን የምተውላችሁ ነገር ይሄ ኃጢአት የተባለው ክፉ ነገር የሰው ልጅ መውጊያ ኃጢአት ለሰው የተዘጋጀውን በረከት እነ ውራውሬ እነ ያክንት እነ አሜቴስጥኖስ ያሉትን እንዴት እንዳፈራረሳቸው እንዳበላሻቸው እንድትመለከቱ ነው። ስለዚህ ሰዎች ወንጌልን አድምጡ። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ወደ ተቀማ ነው ሴጣን ወደ ቀማን ወደ ከበረው ስፍራ ሊያስገባን ተዘጋጅቷል። ወደ እነ ውራውሬ በውራውሬ በአመቴስኖስ በክሪስሎቤ ብራስስ በያክንት በከልቄዶር ባጌጠችው ከተማ ለመግባት የምታስቡ ድሮ ሳጥናኤል ከእጃችን ነጥቆ የወሰደው በኤድንግነት ያበለሻሸብንን ድጋሜ ለማግኘት ከፈለጋችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ታጠቡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄው ነው መንገዱ። ሌላ መንገድ የለም። እንዳትታለሉ። አንድ ምሳሌ ልናገር። ሰላማዊ ውቅያኖስ የሚባለው ትልቅ ባህር፣ ትልቅ ሀይቅ ማን ነው? ትልቅ ውቅያኖስ ነው አይደለም? ብዙ ውቅያኖሶች አሉ እንግዲህ በምድራችን ላይ ትልልቆቹ ባህሮች፣ በጣም ብዙዎች፣ ውሃ በየቦታው ታገኙታላቸው ውሃ አይደለም? ውሃ ምንድን ነው? ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አይደለም? NH2 አይደለም? ኤች2ኦ ሃይድሮጅን ኦክሲጅን አይደለ ውሃ ነው። ሰላማዊ ቃኖስ አጠገብ ዳር ላይ ውሃው አጠገብ ተቀምጬ መርፌ መርፌ ጫፍ መርፌ ይዤ ሰላማዊ ቃኖስ ውስጥ መርፌዋን ላጥልቃት መርፌዋን ላጥልቃትና ላውጣት ጫፍ ላይ የውሃ ጠብታ ለአይን ለማየት የምታስቸግር የውሃ ጠብታ አለች እሷ ውሃ ናት አይደለችም? <laughs> ውሃ ናት አይደለችም? ጌታ ኢየሱስን እንረዳ ብለን ብንል በጣም ሰፊ ነገር ያለው ነው። ጌታ ኢየሱስ ድንቅ አምላክ ነው። ግን ክርስቶስ ኢየሱስ እንድታገኙት አበረታታችኋለሁ። እነዚህ የከበሩ ዕንቁዎች እንግዲህ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም የተሰራችባቸው በጣም አስደናቂ የሆኑ የከበሩ ዕንቆች ናቸው። እንዳታጧቸው እንዳታጧቸው እንዳታጧቸው ዝግጅት እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ተውላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ የዘላለም መንግስት ብለን ስንመለከት ከሺህ ዓመት መንግስት በኋላ የሚፈጸም ነው። የሺህ ዓመት መንግስት አሁን ያለው መንግስት አሁን ያለው ምድር የማይታይበት ነው። አይፈቀድም፣ ክልክል ነው። በሺህ ዓመት መንግስት ማነው? በዘላለም መንግስት በአዲስ ሰማይና በአዲስ ምድር ውስጥ መርገም የሚባል ነገር ከቶ አይገኝም። ፍጹም ራእይ 21 ከ3 እስከ 4 ስንመለከት መርገም አይገኝበትም። ሁልጊዜ ልክ ነው የሚገኘው። በአዲስ ሰማይና በአዲስ ምድር በዘላለም መንግስት ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ሁልጊዜ ልክ የዘላለም ጽድቅ ውስጥ አሁን ጀምረነዋል። የዘላለም ጽድቅ ወደፊት ግን መቶ በመቶ እንገባበታለን። ምክንያቱም የምንለብሰው የምንቀየርበት አካል የክርስቶስ ኢየሱስ አካል ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ በአዲስ ሰማይና በአዲስ ምድር በዘላለም መንግስት ውስጥ ኃጢአተኞች አይኖሩም። ኃጢአተኞች መላእክት፣ ኃጢአተኞች ሰዎች፣ ከመጀመሪያው ኃጢአተኛ እስከ መጨረሻው ኃጢአተኛ ሞትና ሲኦል የሚተፏቸው የሚለቋቸው ሰዎች በአዲስ ሰማይና በአዲስ ምድር መንግስት ውስጥ በምንም ተአምር አይኖርም፣ ክልክል ነው። ማርተኞች መተተኞች፣ አስማተኞች፣ ጠንቋዮች፣ ነብሰ ገዳዮች አይገቡ እና በጣም ተጠንቀቁ ወገኖች ሆይ ይሄ መንግስት እግዚአብሔር ሁሉን የሚችለው ሁሉን የሚያውቀው እግዚአብሔር ሰዎችን ፊት ለፊት የሚያይበት ሰዎችን ፊት ለፊት የሚያይበት መንግስት ነው። ራእይ ሀያ ሁለትን እስቲ እናያለን። ቁጥር አንድ ላይ በአደባባይ መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀውን የሕይወት ውሃ ወንዝ አሳየኝ። በወንዙም ወዲያና ወዲህ በየወሩ እያፈራ አስራ ሁለት ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበረ። የዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ። ከእንግዲህ ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም። የእግዚአብሔርና የበጉ ዙፋን ከእርሷ ውስጥ ይሆናሉ፣ ባሪያዎችም ያመልኩታል፣ ፊቱንም ያያሉ። ስሙም በግንባሮቻቸው ይሆናል። ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊት አይሆንም። ጌታ አምላክ በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋል። የመብራት ብርሃን፣ የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም። ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ምን ማለት ነው? አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ማለት ለዘላለም በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የታጠቡ ሰዎች የሚነግሱበት ማለት ነው። በጣም የሚደንቅ ነው። ቁጥር ስድስት ላይ እርሱም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው የነቢያት መናፍስ ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩን ሰደደ እነሆ በቶሎ መጣለው የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል የሚጠብቅ ብፁዕ ነው አለኝ ይላል በተለይ እንደገና ሁለቴ ራእይ 21 ውስጥ ተጻፈ እንደገና ራእይ 22 ውስጥ ተጻፈ ምን የሚለው ነው የተጻፈው እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኞች ናቸው። እኔ አረጋግጥላቸዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስደት ያመጣችሁ ሰዎች በዚህ በማጠቃለያ ላይ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሚሰራ ወንጀል ትንሽ የምነግራችሁ ነገር አለኝ። እስከዛው ግን የምተውላችሁ ምንድን ነው እሱ እነዚህ ቃሎች የታመኑ እውነተኞች ናቸው። ስለ እውነት ሳስብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት አስታውሳለሁ። መንፈስ ቅዱስ ወደ ልቤ ያመጣዋል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ላይ ስትመለከቱ የሚደንቅ ነገር ታገኛላችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ስምንት ላይ በእኔ አቆጣጠር በእኔ አቆጣጠር እውነት የሚለው ቃል ማለት ነው። እውነት ስለ እውነት በትክክል የተረዳ ሰው እንደ ዮሐንስ ያለ አይመስለኝም። በሁለተኛ ደረጃ ሐዋርያው ጳውሎስን አያለሁ። እውነት አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ፣ ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ፣ ሶስተኛ ዮሐንስ መልእክት ላይ፣ በዮሐንስ ራእይ ላይ ዮሐንስ ራእይ ላይ እንደገና በዮሐንስ ወንጌል በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ምዕራፍ ስምንት ውስጥ ብቻ በእኔ አቆጣጠር ሀያ አንድ ጊዜ እውነት የሚለው ጽፏል። እናንተ ቃሌ ብትሰሙ ለምንድን ነው ቃሌን የማትሰሙት አላቸው። በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ ናችሁ፣ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትም አርነት ያወጣችኋል። አይደለም ያላቸው? አዎ እውነት ነው። እውነት አርነት ያወጣል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደክም የነበረው ይለፋ የነበረው እውነትን ለደቀ መዛሙርቱን ለማስተላለፍ ነበር። እውነትን ለደቀ መዛሙርቱን ለማስተላለፍ ነበር። ግን ደቀ መዛሙርቱ በተወሰነ ደረጃ ተረዱት፣ ሌሎቹ ግን አልተረዱትም። ምተውላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን እንድታጠኑ አበረታታቸዋል። አሁን እኔ እንግዲህ ይህንን ያህል ሰዓት በስድስቱ ክፍሎች ላይ ሳካፍላችሁ ከዚሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የቀዳሁት ነው። እንደውም አንዳንዱ ያላከፈልኳችሁ ያላከፈልኳችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡት። ከባድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ በቅዱስ መንፈስ ተመርተው በቅዱስ መንፈስ ተመርተው ልክ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ምዕራፍ ቁጥር 18 19 ላይ ቁጥር 21 ላይ እንደምናነበው ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና የእግዚአብሔር ሰዎች ግን በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩት ተብሎ እንደተጻፈ ትንቢት ወይም የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ፈቃድ የመጣ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በተለይ ትንቢታዊ 6208 ትንቢቶች አሉ። እነዚህ ትንቢት የትንቢት ቃሎች የታመኑ ናቸው። እነዚህ የትንቢት ቃሎች እውነተኛዎች ናቸው። እውነት የሆነው ጌታ ኢየሱስ፣ እውነት የሆነው መንፈስ ቅዱስ፣ እውነት የሆነው ጌታ ኢየሱስ የላከው እውነት የሆነው መንፈስ ቅዱስ፣ ሰዎችን ሁሉ ወደ እውነት የሚመራው መንፈስ ቅዱስ የተናገረው የማይገባ ነገር እኮ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ስላልገባኝ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ልጥለው አይገባም። ይሄ ነውር ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። በድጋሚ እናገረዋለሁ። አሜሪካን አገር ውስጥ ማዳሊን ሙሬ ኦሄር የተባለች ሴትዮ ራሻ አሜሪካ ራሻ አሜሪካ ታሪኳን ማንበብ ትችላላችሁ። እየተመላለሰች ራሻ በማርክዝም ሌኒዝም ትምህርት ተጠመቀች። ልጆቿ አሜሪካ ነበር የሚኖሩት። አሜሪካ ትምህርት ቤቶች ልጆቿ ሲማሩ ታሪኩን መጽሐፉን በደንብ አንብቤዋለሁ። ሲማሩ የእኔ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት በሚሰጥበትና ጸሎት በሚደረግበት ጊዜ ከትምህርት ቤት ይውጡልኝ አለች። ሄዳ አመለከተች ለትምህርት ቤቱ በአሜሪካ ውስጥ። ይውጡ ይውጡ ይውጡ ተባለ። ልጆቹ ወጡ። ይሄንን ታሪክ ይዘው አናፈሱት። በየመጽሔቱ በየጋዜጣ ወጣ። ማዳሌን ሞሪያ ሄር ልጆቿን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አስወጣች አስወጣች ሲባል ለካ በቋፍ የነበሩ ሰዎች አሉ። እነሱም እኛም እናስወጣለን ብለው መልእክት እየተጻጻፉ አብረው ተገናኙና ማህበር መሰረቱ። ማህበር መሰርቶ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንዳንድ ነገሮች ሲያያዙ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትና የጸሎት ህይወት ከትምህርት ቤት ወጥቶ ከክፍል ወጥቶ church ይግባ ተባለ። church ገባ። አጅሬ ይሄንን ስራ ሰራ። የዛሬ 71 ዓመት አካባቢ በ1961 ዓመተ ምህረት አካባቢ ይሄ የተደረገው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጠላት ተማሪዎች አንዲት ሴት ኢትዮጵያ ውስጥ መጣች። አምስት ሆነው መጡ። የልጆች ትምህርት ስልጠና ስንሰጥ እኔ ቁጭ ብዬ አብሬ ተምሬ ነበር። ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስና ጸሎት ከትምህርት ቤት ሲወጣ ሲወጡ በረከቱም አብሮ ወጣለች። ከአፏ ነው የሰማሁት። ፈረንጅ ነች። የእኔ አጎት በስምንት ዓመቱ የደፈረኝ አለች። ታያቸዋል። እውነት ነው። እና አሜሪካ አሁን ወዴት እየሄደች ነው ያለችው? አሁን ከትምህርት ቤት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ከትምህርት ቤት ጸሎት ሲወጣ church ይግባ ተባለ። church ደግሞ ልጆች እንዳይመጡ መብቴ ነው መብቴ ነው። በዘጠኝ አስራ አንድ is my right መብቴ ነው። አለመሄድ ይችላለሁ፣ አለመጸለይ ይችላለሁ፣ አለማምለክ ይችላለሁ እያሉ እያሉ እያሉ እናት አባቶቻቸውን ብቻ እያጋፈጡ እነሱ በፈለጉት አቅጣጫ ሄዱ። አሁን አዳዲስ ልምምድ telepathy የሚባል mind reading፣ hypnotism የሚባል አይምሮ ማንጠፍ አውቶ ኦፍ ቦዲ ኦቢኢ የሚባል አውቶ ቦዲ ኤክስፐርት ከስጋ ወጥቶ መብረር፣ ኔክሮማንስ የሚባል communicating with dead people ከሙታን ሰዎች ጋር መነጋገር scientific አደረገው እና በአጋንንት የተሞሉ ሳይንቲስቶች በአጋንንት የተሞሉ ሳይንቲስቶች በአጋንንት መገለጠን ራእይ የሚቀበሉ ሳይንቲስቶች የተቀበሉትን scientific ነው ያሉትን ነገር እየተቀበሉ ከእግዚአብሔር ቃል እየራቁ እየራቁ እየራቁ ሄዱ። አሁን አጋንንታዊ ልምምድ በከፍ ከፍተኛ ደረጃ እየመጣ አሜሪካውያንን፣ ካናዳውያንን፣ አውሮፓውያንን እያተረማመሷቸው ጸረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ፣ ጸረ ኤቲክስ፣ ጸረ እግዚአብሔራዊ የሆኑ ልምምዶችን እየተለማመዱ ነው። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ችግር ውስጥ እየወደቁ ነው ያሉት ማለት ነው። ከእንዲህ አይነት ክፉ እግዚአብሔር ይጠብቃል። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን።